саламатсыздар ма оқушылар бүгін біз келесі сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратын сабағымыз үшінші сабақ өткен сабақтың жалғасы яғни бүгінгі қарастыратын тақырып бір қалыпты қозғалыс тақырыбын ашып түсіндірме жасайтын боламыз олай болса бірінші болып анықтамасына келейік жалпы бірқалыпты қозғалыс дегеніміз не бірқалыпты қозғалыс кезінде жылдамдық тұрақты яғни константа болады басқаша айтқан кезде бірдей уақыт аралығында бірдей жол жүреді деген сөз бұл дегеніміз мысалы суретте көріп тұрғанымыздай ә, машина алғашқы 5 метрді 1 секундта жүрді одан кейінгі тағы 5 метрді тағы 1 секундта жүрді демек ә, мына жерде қазір қараңыздар мысалы мен бүйтіп алайын в бір тең с бір бөлінген т бір десем бірінші 5 метрді ол 1 секундта жүрді ма демек бес метр бөлінген секунд болды иә ал екіншісінде де қарастыратын болсақ с екі бөлінген т екі с екі бес метр уақыт бір метр бір секунд демек 5 метр бөлінген секунд яғни байқағанымыздай жылдамдық қалай болып тұр тұрақты яғни ол дегеніміз в тең константа дейміз константа дегеніміз тұрақты деген мағынаға келеді яғни э, бір қалыпты қозғалыс кезінде жылдамдық өзгермейді бірдей уақытта бірдей жол жүреді деп айтамыз ары қарай кеттік енді осы жерде формуласына тоқталым жасаймыз егер мына жерде қарайтын болсаңыздар мынау ә, э, x-тің уақытқа тәуелді графигі берілген иә э, жүрген жолдың уақытқа тәуелді графигі берілген демек мына жеріміз нөл болса ал мына жерде уже не болып тұр бізде бастапқы координатамыз бар x нолевой деп аламын енді қараңыздар бізде бұл жерде формуласын анықтау үшін әрине өткен сабақта қарастырған формула бойынша қарастырайық мысалы егер бастап координата болмаса дене нөлден басталып жүрді иә мысалы мына жер бір екі десем бірді бірде жүрді екіні екі бірдей жылдамдықпен өзгеріп жатқандығын көруге болады иә сол үшін Э, егер бастап координатамыз болмаса x тең в x көбейту та. неге x жай ғана біз былай жаздық қой өткен сабақта жылдамдықты көбейтін уақытқа дедік координата жүйесі болғандықтан яғни x координатасы бойынша қарастырғандықтан осылай қарастырдық ол y де болады деген сөз иә ал енді егер дене мына жерді былай жазып қояйын міне қараңыздар x тең в көбейту та, иә? бастапқы координатамыз болмағанда екіншісінде бастапқы координатамыз болған кезде міне екінші формуламыз бірінші формула яғни екінші формула қарайтын болсаңыздар ол белгілі бір орын ауыстыруда болды нөлден бастаған жоқ яғни нөл секундта ол белгілі бір жол жүріп тұрған еді мысалы сіз үйден мектепке бардыңыз демек үйден шыққан кезде сіз нөлден шықтыңыз да иә мына жерге дейін мектеп деп алатын болсақ икс нөлге келдіңіз мектебіңіз мектептен базарға бардыңыз уже сіздің қозғалмай тұрған кездегі орналасуыңыз бар еді бастапқы координатаңыз сол үшін осылай қарастырылады сол кезде формуламыз x тең x нолевой қосылған вт бұл формула қайдан келіп шықты дейтін болсақ қараңыздар біз осыған дейін сіздерге жолдың формуласы s1 қосу s2 қосу ары қарай болып кететін еді иә мен не істедім бастапқы координатамна бастапқы жүрген жолым x бой бірінші жолым болса екінші жолым екінші яғни Т, деп алдым бар болғаны сол ал егер y өсі бойынша болса тура осы формула тек қана y болып өзгереді басқа ешқандай өзгеріс жоқ ал енді бұл жерде x-тің бұл жол десек болады өлшем бірлігі метр өлшем бірлік метр в деген жылдамдық метр бөлінген секунд т деген уақыт өлшем бірлігі секунд мысалы осы жерден қазір қараңыздар мен тыны табатын болсам формула қалай өзгереді әрине x бөлінген в x неге өйткені көбейту теңнің арғы бетіне бөлу өтеді. Түкленген формула иә ал немесе мына бір формуладан қараңыздар мен x нолевой табатын болсам қосу арғы бетке азайту болып өтеді иә x минус в x көбейту т деген сөз яғни формуланы осылай өзгерте беруге болады бар болғаны математикалық өрнекті білсек жеткілікті ары кеттік бір есеп жылдамдық берілген иә жылдамдық берілген және уақыт берілген демек жол табу үшін бастап координата жоқ в көбейту т дейміз 15 көбейту 10 минут дегенім 600 секунд неге өйткені міндетті түрде секундқа келтіреміз себебі себебі халықаралық бөліктер жүйесінде ол секунд тоғыз мың метр болады иә демек в деген сөз ары қарай кеттік мысалы мына жерде қарап көріңіздер бізге нені табу керек бізге бұл жерден енді жылдамдықты табу керек белгілі болып тұр ғой ол үшін біз не істейміз ә, мына бір графикті біз бағана түсіндірме жасадық жылдамдықты табу үшін мен не істеймін x бөлінген t деймін солай ма бұл форма қайдан келді бұл форма мына формадан келді x тең v көбейту t деген формадан келді мен осы жерден жылдамдықты таптым сол кезде осылай түрленді енді қараңыздар жүрілген иксіміз неше қырық метр бөлемін неше уақытта 5 секундта дұрыс па қырықты беске бөлсем ол сегіз метр бөлінген секундқа тең болады деген сөз немесе мына жердегі жылдамдығымыз немесе қараңыздар сегізді неге бөлем бірге бөлем 8-ді сегізді бірге бөлем сегіз шыға ма 16, мына жерде сегіз болды он алтыны екіге бөлемін 24 жиырма төртті үшке бөлемін яғни түсінікті деп ойлаймын иә ары кеттік жаяу адам бір қалыпты қозғалыспен 6 секундта 12 метр жол жүрді ол 3 секундта қандай жол жүреді дейді енді қарайтын болсаңыздар ә, бізде жылдамдықтар не болады дедік тұрақты болады жылдамдық бір жылдамдық екі жылдамдық бір дегеніміз неге тең s бір бөлінген т жылдамдық екі дегеніміз S2 бөлінген t екі демек мен не істеймін теңестірем S1, T1, S2, t екі маған не табу керек екінші жол табу керек ә? бірінші жолым 12 метр бірінші уақыт 6 секунд екінші жолым белгісіз екінші уақытым 3 12 мен 6-ын қысқартатын болсам 2 қалады 2-ні 3-ке көбейтетін болсам с екі неге тең болады алты метрге тең болады получается тағы да ол алты метр жүрді деген сөз ары қарай кеттік жалғастырамыз автобус икс өзіне қарсы қарама қарсы 72 километр сағат жылдамдықпен бір қалыпты қозғалады бастапқы координатасы 80 метр дененің 5 секундтан кейінгі координатасы және осы уақытта жүрген жолын табыңыз мен бүйтіп координата сызып алайын мына жерім 0 болсын алғашқы координатам неге тең болып тұр ол дене мына жерде тұр міне а нүктесінде тұр оған дейін ол 80 метр болған да осы аралық а нүктесінен нөлге мынау x деп алсам о ке қарсы деді ғой демек артқа қарай жүрді иә міне қараңыздар сол кезде жүрген жол табу үшін мен не істеймін алдымен мен ә, қарайтын болсаңыздар жолдың өзін тауып алайын в x көбейту т деп тауып аламын сол кезде жылдамдығым жетпіс екі километр сағат деген жиырма метр бөлінген секунд білеміз иә өткен сабақта түсіндірме жасадық көбейтемін беске ол деген сөз 100 метр ал енді ол ox қарсы бағытта жүргендіктен біз не істейміз с тең с минус иә солай ма с яғни азайтамыз ол деген сөз сексен метрден 100 метрді азайтамыз сол кезде минус жиырма метр енді бұл жерде минус деген не деген сөз қарсы деген сөз де ғана бағытын көрсетеді қарама қарсы деген мағынаға келеді да сол себепті жүр, ә, минус жиырмада жүзге тең деп айтамыз ары қарай кеттік дененің қозғалыс теңдеуі берілген ә, дененің бастапқы координатасы мен қозғалыс жылдамдығын табыңыз формула x нолевой азайту в көбейту т иә қараңыз демек бастапқы координата дегенім не еді x нолевой x нолевойдың орны не тұр төрт тұр демек x нолевой неге тең төрт иә метр ал енді бастапқы координатаның орнында не тұр әрине минус үш тұр демек бастапқы координатам менде яғни x деп алайын ол минус үш метр бөлінген секунд получается төрт және минус үш деген сөз ответ ба ары қарай кеттік енді пойыз жайлы есептерге тоқталым жасайық мысалы пойыз иә мына жерде пойыз деп алайық жалпы ал мынау болсын немесе ә, көпір болсын жалпы пойыздардың ұзындығы L1 болса жалпы жаңағы біздегі туннелдің немесе көпірдің ұзындығы берілуі мүмкін L2 сол кезде сізге сұрақ келуі мүмкін осы пойыз туннельден неше уақытта шығып кетеді дейді біз айтқан едік жалпы жол табатын болсақ бүкіл жолдарды қосамыз демек қараңыздар L1 қосу L2 тең болады екен оның V көбейту Т-ға ол қай формамен шықты міне қараңыз S тең L1 қосу L2 деген формуланы жай ғана түрлендірдік мысалы осы жерден сізге айтуы мүмкін неше уақытта шығады дейтін болса уақытты тапқан кезде L1 қосу L2 бөлінген жылдамдық дейміз немесе сізге жылдамдықты сұрауы мүмкін иә неше жылдамдықпен жүрді дейтін болса ол кезде не болады l 1 қосу l 2 бөлінген астында не болады әрине уақыт осылай форманы түрлендірсеңіздер болады біз осыған дейін өлшем бірліктерін айтқан едік иә ал енді немесе немесе бізде басқалай болуы мүмкін қалай әрине жылдамдықтар екі пойыз иә бір бағытта қозғалып бара жатыр мысалы мен пойызда тұрмын менің жанымнан пойыз өтіп бара жатыр да демек ол пойызды неше уақыт көремін немесе ол пойыздың жылдамдығы қандай деген сұрақтарға жасаймыз ол кезде тағы да жалпы жол тапқан кезде л бір электін қосамын ал бірақ екі дененің жылдамдығы болғандықтан жылдамдықтар бағыттас болса азайтылады иә міне не істедік біз мына бір заңдылықты қарайтын болсақ өткен сабақты қайталадық қайтадан бір жылдамдықтарды азайттым көбейтемін жай ғана уақытқа бар болғаны сол ал егер жылдамдықтар бағыттар қарама қарсы жылдамдықтар қарама қарсы бағытта болса не болады таңба тек қана таңба ғана өзгереді босу болып қалған форма сол күйі қалады деген сөз енді мына жерде бір есеп шығарып көреміз ұзындықтары 600 метр жүк және ұзындығы 120 метр жүрдек пойыздары параллель жолдармен бір бағытта қозғалады осы жерде 48 километр, 48 де 6 километр сағат, 102 де 6 километр сағат жылдамдықтармен жүріп келеді. Жүрдек пойызын, жүк пойызы оз өту уақытын тап Яғни, ә, қараңыздар, L1, L2. Бір бағытта, получается, V2 минус V1, көрейті ұта. Уақытты табатын болсам, L1 l 2 бөлінген 2-2 минус в 1 екі жолды қосатын болсам бізде 750 солай ма 120-ға 630-ды қосам. ал одан кейін 48-де 6 иә азайт, то есть 102-де 6 48-де 6 54 демек 750-ні бөлемін 54-ке сол кезде мен ә, бұл жерде бір нәрсені ескеруім керек 54 деген бұл километр сағатпен шықты демек не істеймін соны ұмытып кетпеңіздер сіздер оны метр секундқа айналдыруыңыз керек болады 54 километр сағат дегенім ол 15 метр секундқа тең өткен сабақта айтқан болатынбыз сол кезде 50 секунд болады екен ары қарай кеттік енді катер өзеннен с қашықтықты өзен бағытымен бір уақытта барып т екі уақытта қайта келген болса мысалы мына жерде сызып көрсетейін сіздерге өзен иә өзеннің бағыты былай болсын общий аралық осы болсын өзеніміз иә ол с барды бір уақытпен т бірмен барса артқа қарай қайтты ол т екімен сол кезде өзеннің жылдамдығын табыңыз десе міне мына бір форма қолданамыз түрленіп көрсетіп қойдым ал катер жаңағы жүзгіштің жылдамдығын табыңыз десе катердің жылдамдығын мына бір форма қолданамыз ал егер катер мен ағыстың салыстырмалы жылдамдығын тап дейтін болса әрине салыстырмалы жылдамдықты өткен сабақты ескере отырып осы бір форманы шығарады екенбіз сонымен ә, есеп шығарайық осыған байланысты катер екі пунктің арасын өзеннен төмен ағыс бойынша сегіз сағат ал кері он екі сағатта жүзіп өтті катердің тынық судағы дәл сондай қашықтықта жүзіп өту уақытын табыңыз дейді енді бұл жерде біз қалай шығарамыз әрине ә, біз бұл жерде мына бір форма жазып кетейік қараңыздар т тең екі т бір көбейту т екі бөлінген т бір қосу т екі деген формуламыз бар бұл форма қайдан шықты деген сұрақ туындайды бұл формуланы түсіндіріп кетейік яғни бізде мына бір формула келіп шығады в тең в бір қосу в екі бағыттасы қарама қарсы болғандықтан барып келді ғой демек мынаны біз S бөлінген т деп аламыз с арақашықтық бірдей иә т бір жолдың алғашқы бөлігі екіден бір қосамыз с т екі и екі демек мына жерден қарайтын болсаңыз стерді қысқартып жіберсем болады иә сол кезде ны тапқан кезде мына бетке нешеден т екіден мына бетке т бірден берем ә, сол кезде формуламыз екі т бір т екі бөлінген т1 қосу т2 деген формуламыз келіп шығады математикалық тұрғыда өрнектеген екі көбейту сегіз көбейту он екі астында жиырма иә дұрыс қой өйткені қосқан кезде жиырма шығады ал енді ал енді қараңыздар бұл жерде барлығын көбейтейік яғни екіні көбейтеміз сегізге көбейтеміз он екіге бөлеміз астында жиырмаға иә сол кезде тоғызда алты тоғызда алты сағат келіп шығады ары қарай кеттік келесі меншікті жылдамдығы жиырма километр сағат катерді ағыс бағытымен екі сағатта ағысқа қарсы үш сағатта жүзіп өткен катердің қашықтығын табу керек жаңа айтқанымыздай тура сол формула не болып тұр бізде міне қараңыздар в тең т бір қосу т екі бөлінген астында екі т бір т екі көбейту с деген формуламыз келіп шығады иә осы жерден мынау бізде 25 жылдамдығымыз так екіні көбейтеміз 2-ге, көбейтеміз 3-ге, үстінде қосындысы 5, S қа тең болады осы жерден S табатын болсам 25-ті көбейтемін астында 12-ге бөлемін 5-ке 5 пен 25 қысқарады 5 көбейті 12 қалады иә ол нешеге тең 60 километр тең болады ол түсінікті ары қарай кеттік меншіктің жылдамдығы жаңа шығардық иә бұл есепті қайталаныпты дененің қозғалыс жылдамдығы берілген x және y осінде дене жылдамдығының модулін анықтаңыз енді x y осі деген сөз қараңыздар бүйтіп қарастырайық y өсі мынау x осі болса демек мынаны табу керек ол кезде жылдамдық табатын болсақ 90 градус болғандықтан біз не істейміз түбір астында төрттің квадраты қосылған үштің квадраты ол деген сөз 5 метр бөлінген секунд немесе 18 километр бөлінген сағатпен де қарастырған екен екі жауаптық сол кезде а және ф болады деген сөз ары қарай кеттік ағыс пен және ағысқа қарсы жүзген қайық әрине сіздерге түсініктірек болу үшін осындай форматта форма түрлендірдік яғни егер ағыстың бағытымен болса не қосылды қарсы болса азайтылды иә ал енді тынық суда ешқандай қозғалыссыз болса үшінші жағдай формасымен түрлендірсеңдер болды бұл форма қайдан келіп шықты деген дейтін болсақ с тең в көбейту т деген форманы түрлендірдік жай ғана жылдамдықты аштық бар болған сол ғана басқа ештеңе емес ал тынық суда дегеніміз ол жай ғана неге тең с тең в ға тең болады осы форманы түрлендірген болатынбыз мысалы мына жерде бір есеп материалдық нүктенің қозғалыс берілген санақ жүйесінде екі теңдеу берілген екен иә қозғалыстың жылдамдығын анықтаңыз мына формуланы біз бүйтіп жазайықшы жаңа жаздық естеріңізде болса x нолевой ә, азайту т y тең y нолевой азайту т мына x өсі мына y өсі бүйтетін болсақ жүйе келіп шығады иә мынау біреуі мынау қосу екі мынау азайту енді қараңыз бізге жылдамдықты табу керек яғни бастапқы бірінші жылдамдығымыз 12-ге тең болып тұр ғой екіншісі 5-ке тең маған бүйтіп сызып аласам болады иә x y көсі мынаны табу керек получается тағы да жылдамдығымыз тең болады түбірасты 12-нің квадраты 144 қосамын 5-тің квадраты 25 демек 144-ке 25 қосам ол неше болады әрине жүз алпыс тоғыз жүз алпыс тоғыздан неше шығатыны белгілі иә жүз алпыс тоғыздан 13 он үш келіп шығады демек он үш метр бөлінген секунд ал енді он үш метр секундты біз неге айналдыруымыз керек ә, километр сағатқа айналдыруымыз керек ол нешеге тең болады бізде километр сағат бар ма так ондай бізде жоқ тек қана е болады екен иә бір ғана жауап ары қарай эскалатор туралы есеп жалпы эскалатор жайлы есептер бар эскалатор қозғалысы яғни тыныштығы тұрған эскалатордың қозғалысы одан кейін бар қозғалмайтын эскалатормен адам көтерілетін кездегі және адам да эскалатор қозғалыста формуланы бүйтіп түсіндірме жасайыншы S тең в көбейту т деген формула негізгі формула жай ғана біз осы жерде мына эскалатор дедік иә мына т бір дедік екіншісінде адам болды в адам мынау т екі болды үшіншісінде қарайтын болсаңыздар уже екеуі де қозғалыста болғандықтан біз әрине қарама бағыттас болса бірақ екі бір бірдемені жүретін болса қосамыз осы біз заңдылықты ескереміз яғни оған байланысты бізде қандай есеп келеді міне қараңыздар мысалы мынандай бір есеп келуі мүмкін да сонымен ә, біз бірінші бұл формуласын жазайық формуласын жазамыз әрине т тең с бөлінген в бір азайту в екі деп алайық өйткені бағыттас қозғалған эскалатормен көтерілді ғой және орташа жылдамдықты қарастыратын болсақ екіге бөлеміз иә ары қарай с бөлінген в бір дегенім с бөлінген т бір қосу с бөлінген т екі көлемі екіге бізде адам үш есе тез жүрсе жылдамдық үш есе жол үш есе тез болды естерді қысқартып жіберсем болады екіні жоғары шығарып жіберсем болады сол кезде екі бөлінген астында үш бөлінген т бір қосу бір бөлінген т екіге тең болады ары қарай қараңыздар есептейміз сол кезде ә, бізде екі бөлінген үшті бөлемін екіге қосамын бір бөлінген бірге иә ортақ бөлгіш неден беремін екіден беремін демек мына бетке төрт болады солай ғой ой мына жер неге қосу болып кетті азайту ғой азайту болады қосу болып кетіппін ғой кешірім сұраймын азайту сол кезде жоғарыда екі үстінде екі екі не істейді жоғары шығып кетеді иә сол кезде <clears throat> бізде төрт бөлінген екіге тең екі мен төрт қысқарсақ екі бұл бізде екі минутқа тең болды иә екі минут және алпыс секунд деген бар ма то есть екі жүз қырық секунд иә шаршадық қой біз ой не екі жүз қырық жүз жиырма және екі минут қателеспейміз жалғастырамыз ағыспен және ағысқа қарсы жүзген қайық жаңа айттық тура осыған байланысты есеп шығардық ағыспен жүзген кезде және ағысқа қарсы жүзген кезде яғни егер қайықтың жылдамдығын табу керек болса қосамыз ағыстың жылдамдығын табу керек болса азайтамыз ал егер жай ғана бізге уақыттарын қатынасын табыңыз десе біз мына формуламен табамыз неге өйткені қайдан келді бұл формула дейтін болсаңыздар қараңыздар с тең в бір қосу в екі жақшаның сыртында т десек с тең в бір минус в екі жақшаның сыртында т деп аламыз уақыттардың қатынасын алатын болсақ сол кезде екінің бірге сол кезде в бір қосу в екі бөлінген в бір минус в екі деген келіп шығады да жай ғана бұл енді n болса егер n есе артық болса деп тұр ғой сол үшін в ның орнына n ді қоя саламыз деген сөз мысалы мына жерде бір есеп бар осыған байланысты қайықтың суға қатысты жылдамдығы өзеннің ағыс жылдамдығынан n есе артық болса екі пункттің арасындағы ағысы қарсы жүзгендегі уақыты ағыс бойымен жүзгендегі уақытынан неше есе демек жай ғана қатынастарын аламыз жаңа айтқанымыздай сол кезде бізде в бір қосу в екі бөлінген в бір минус в екі болып тұрды ғой есе артық болғандықтан біз не істейміз яғни біз ә, бұл жерде vn ә, қосу в бөлінген ә, vn минус в деп аламыз сонда жақшаның сыртына бұны шығарып жіберсек n қосу бір, n азайту бір келіп шығады да деген формуламыз болады так енді келесі бізде енді сіздерге тапсырма жібереміз осы тақырыпқа байланысты есептер сол есептерді шығарамыз және де сіздер үшін қосымша тағы да есептерін шығару жолдары көрсетілген видео жібереміз соны қарап түсініксіз жер болса тағы да сұрайсыздар міндетті түрде бізбен көбірек кері байланысқа шығуға кеңес береміз келесі сабақта жолыққанша сау